إذا أرهقتك هموم الحياة ومساك منها عظيم الضرر فيمم إلى الله في لهفة وبث الشكاة لرب البشر وأحسن منها قول ربي جل وعلا إن إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون